Saluton al cio, jeni vu die vie dio, kai ci nocte mi simple volos provisi vin per gis datigo de me, mia cina studado. Ne, ne, ne, ne, mi ec ne povis prononci esperanto nun. Kai fakte tio estes problemo lasta tempe, char mi mute studis la cinan, kai samtempe mi parolos esperanton, kai la anglan, kai mia menso pensas, Ci vi povas almenau electi uno lingvon dum uno tago. Ci ad nun terve vi parolas tri lingvoin en uno tago. Ci ad compreneble mi instruas diversain homoin pri la angla, ci tio estes paratempe mia laboro, cai tiam mi parolas anglan kun mia edzino, cai tiam mi um commences uzi la chinan con mi ai boge patroi do mi menso simple frenesi just kai comprenable sometime mi parols kun esperantisto Circa al mondo! Kiel ne? Do, yes, mi simple vos doni al vi gisdatigon. Do, nue, mi intensas ofte fari in pri mia cina studaro, char facte, tio estes unu el miai shatatai aferoi lasta tempe. Mi tre chatas studi gin, ca mi ec pensas, Nu, eble vi povus comenzi studia lian lingvon, cae tiam mi simple batas min. Ne, vi ne povus fari tion, cia laste tempe vi havis tro multe da occupoi, do ne faru tion. Cae tiam mi pensas, aaa... Oh, bon mi shatza studi lingvoi. <laughs> do, mi volus doni al vigi staticon, mi jam procrastas tro multe. Do, ciam mi comenzi studi lecinan, mi faris la saman aferon, cion mi faris ciam mi comenzi studi esperanton. Mi tute ne simple studis vortoin kai hazardain fraso in el libro i tute ne. Kiam mi el trovis ke mi voles diri ion en la cina, mi simple turnigis al mia edzino, au mi turnigis al interneto kiam ci ne estas ci tie, kai mi el trovis kiel diri tiun justan frason. Al, eh, kai, exemple, um, antal semaino, mi volis diri, Um, ĉu vi vidis mian poŝtelefonon? Kaj mi ne scias kial diri tion. Do mi turniĝis al mia edzino kaj mi petis kaj ŝi donis al mi la ĝustan frazon. Kaj post tio mi enmetis ĝin en mian programon. Mi havas programon kiun mi mem verkis kaj mi uzas por studi la ĉinan. Um, ne petu gin, char gi estus volo pocajo por vi, gi estes creita nur por mi, kai vi ne povs compreni gin, cae mi ne volos verici documenton per gi, sed mi crees programon por testi min. Um, mi metis gin, kai la justa fraso estes ni cantao, o de uh, show zilema, um, cae tio uh, mi sposas recte traducas al esperanto, um, kiel, oh, fec, mi ne povs recte traduci gin, gi estes facte malfacila. Um, Vidis mia post telefono a uh, chu <laughs> tio estus la recta traduco se tio ne gravas am um, kai mi el trovis kia diri tion kai mi metis gin en mian programon kai mia programo simple havas la frazon kai gi um hazarde kai automate um shanjas la substantivo in la pronomo in de la frazo kai tio pu por ke mi povas exerci min am um, pri ci tiu frazo kai mi faras tion nun por eble kvindek frazoj en tute mi multege kai vigle diligente lasse tempe studi so china kai chia mi lectis fraso in kiun mi el ke mi bezonas por paroli kun mi ai volge do exemple mi lectis tion kai poste mi commences lerni um kiel diri kie trovijas ajo e la domo um kai kiam mi volas lerni tion mi devas ti kiel diri ti ajo in kai mi devas ti kiel diri um uh, eh, to in do example mi mean nuns si as kiel diri uh, la play parto de la lockwin la domo la play parto de la play grave a joel no domo um kai anka baza in frazo in pri ki trovi do example um kai mi vos al vi example nun charlecina estas uh, eh, tremas milla al angla kai mal play al Esperanto. do example en la angla kai en esprando vidirus um mi e trovija sur la tablo al mia pos telefono sur la tablo sur la tablo la rom voreteto sur esta je la antawa uh, la de la substantivo kai pardono min mia kato esta che la fenestro for fikiju Mi minun parola sa la camera chu vi ne pos vidi tion to yes Um tiu vorto la rol vorto trovijas antau lo substantivo. Sed en la china gi trovijas post lo substantivo. Do mi dirus se mi recte tradukus chin. Um uh, mia post telefono tablo sur. Au mia post telefono che tablo sur. Do ekzemple en Esperanto mia post telefono estas sur la tablo en la china gi estas um 我的手机啊在桌子上边kai tio recte traducas au traducti uh, traducigas kiel um, mia post telefono che tablo sur do estas kai mi mi simple volas montri ci tion char gi fakte estas grava um kiam vi volas lerni lingvon vi ciam devas lerni aferoin en contexto. Do exemple, sed mi volas simple sidi tie kai traduki tiun ideon, um, do mi devas un due diri giestas ce, kai poste mi devas diri la tablon, kai tiam, ah yes, mi devas diri la rovorteton. Gi tute fecigus mian menson, mi ne povas pensi tiel, sed ciam mi um exeritus min per illa fraso en contexto kai ciam in contexto of mia mi mento simple al conti al tiu fraso oh yes well, mi, what the show uh, senta uh, oh, estas facile. Ne, ne estas tiel facile kiel Esperanto al angla, ĉar mi ne tiom longe parolas la ĉinan, sed nun mi povas facile diri tiun frazon. Mi povas diri, ke io troviĝas sur la tablo, sub la tablo, apud la tablo, proksime al la tablo, fore de la tablo, um, kaj mi povas diri um, kie ĝi troviĝas en la ĉambroj, um, ĉu ĝi estas en um, la, mi supozas, la... Um, la salono, um, mia dormo ĉambro, la necessario es das mal facile mi pensas io mette cine char dum tri horo mi studi so cinan kai verschaine vi pensas ke tio es das sed mi schatas fari tion Um kai mi mi pos DDT in feron kai mi mi simple vol DDT on vi, char mi tre excitas pri tio ke mi pos komenci studi novan lingvon lasta tempe. kai mi intensas ke lunde mi pri parolu novan temon en la Cina ce tiu video blogo um, compreneble la nova temo estos pri io certa kiun mi antaue um, exercis min pri kiun mi antaue exercis min car mi comprenebile ne poves paroli peri ciu i aferui, sed mi simple vols fari tion, ca tio eses cio, mi jam tro multe parolis, ca mi esperes ca ciu videoblogo ne eses tro ennuiga, do, se vi siatis gin, siatu gin, diskonigu gin, abonu mien kanal, se vien canal ne abonis, ca mi vidos vin cio in verontae filmo, ca se vi ne esos tie, mi trovos vin, ca mi pugno batos vian visagion, ca poste vien maldextran cururon, mi ne